Thank vár a vidék és minden csupa hamu Nincs a végén csak tanul és minden csoda kamu Amúgy én vagyok a city és nem ki India, Esti Pesti Indián Itt tekerek fejembe, ismer minden utca A góc pontba góc király 200-as pizza, izad az utca kő És ránt fel a lámpa fénya, zakóba bakó karma, kóma költemény Minden sarok, és mindenki a spanom, aki ismer és hallja vágja, én BP vagyok Az alja, a teteje, a felszín, a veleje, a vége, az eleje, saját tányában ragyog látnak ilyen-olyan feltevések Őszintén szólva van alapja nem kevésnek A város tükrében látni mit ér az ember élet Titok a választ az eget kínlelve sem meg Ugyanaz kicsiben, mint nagyba, boly körül a sok hangya részét az egészbe adja Én is ott vagyok és nem illek a képbe A földet bámulom és visszhangzik a falakon a léptem Tényleg már kezdődik Rodrigo Sok, sok, sok. Sok, sok, sok. ben met de jongens aan. Sok, sok, sok. mászhatnak, az eszkimó pedig kocsajázhat. Mindenkinek mindenhol, de nagyon jó, de legjobb mégis vissza kell. Jó, a pénz, vagy a pénz, hogy a kölcsön egy kis pénz, vagy a pénz, vagy a pénz, vagy a pénz, vagy a pénz, hogy a pénz, vagy a pénz, vagy a pénz, vagy a vállaló.